Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent la târg? Am venit la târg cu un proiect uh, rezidențial în zona Brâncoveanu, pe strada Turnul Măgurele 210, care cuprinde două blocuri, de 6 și de respective 5 etaje. Uh, ce promoții aveți pe durata celor 3 zile de târg? Pe durata târgului, orice rezervare făcută aici va beneficia de un discount de 1000 de euro. Uh, prin ce se diferențiază locuințele din acest ansamblu rezidențial față de altele din alte <laughs> ansambluri? Noi ne diferențiem prin uh, arhitectura modernă, structura și finisajele de top. Uh, finisajele sunt import Italia, sunt apartament, compartimentarea este spațioasă, avem mai multe tipuri de apartamente decomandate, semi-decomandate. și venim cu o, cu o gamă largă de apartamente. Ce puteți să ne spuneți despre preferințele clienților în materie de locuințe? Ce aleg aceștia? În principal am uh, vândut în acest ansamblu apartamentele de două camere cu suprafețe de 50 de metri pătrați uh, și cei preferă mm, cele cu bucătărie închisă. Acestea s-au vândut cele mai bine. Ce așteptări aveți pentru cele trei zile de târg? Aș vrea ca lumea să vadă ce construim și pe viitor să ne facem o imagine cât mai bună. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc și eu!